грохочущим роком Поставьте пластинку на полную мощность Зачем ненароком влюбиться в девчонку и Имела оплошность Не белая лебедь, что кротостью женской Волнует украдкой Прокуренный голос, потертые джинсы и Мужские повадки Наверное, все правы, мы с нею не пара для потехи Она королева подъездов и баров Звезда дискотеки Она за неделю партнеров меняет Легко и жестоко Но в самом-то деле ей трудно Я знаю, она одинока Дрянная девчонка, девчонка дрянная больше не знаешь Живешь как потемка Девчонка дрянная, дрянная девчонка Скрывается тщетно за грубой фразой За маской из грима Огромное сердце, как алая роза Легко и ранимо. Я знаю, сумею любовью сердце Отмыть от помады песен, как золото моют, что прячет крупинки в пустые преграды. Дрянная девчонка, девчонка дряная, судьбу наизнанку и жизнь не ломает. Что дальше не знаешь, живешь как в Девчонка дрянная, дрянная девчонка. девчонка, девчонка дрянная Судьбу наизнанку и жизнь не ломает Что дальше не знаешь, живешь как подемка Девчонка дрянная, дрянная девчонка Девчонка дрянная, дрянная девчонка Судьбу наизнанку и жизнь не ломает Что дальше не знаешь, живешь как подемка Девчонка дрянная, дрянная девчонка Девчонка дрянная девчонка